gang med at pakke slå sammen, og i gang med at flytte over til kolonihaven. Vi forventer at kunne gå lidt flere end en runde, så det er vel en flere eller mere. Aller sidste gang. Jeg sidst. Action! Action! Hej. Top, top det godt det her. Hej. Det er sosesauce muskelmand. Hallo. Ja, det skal det der, vi... Det skal vi i gang med. Så skal vi have det der. Har vi haft. Nej, det, det, her kan det vi tager vi ikke nu. Det tager vi ikke nu. Jamen det her kan vi lige Skal vi sætte slide med? Jeg vil lige vise de her aviser her, prøv så. her. det der. Nice. 3, 2, 1. Det bliver stadig asynkron. De ser da godt ud. Nej. Mit skrig, det... Det virkede ret øh, piget. Ja. Det var også det, jeg kiggede efter. Hej, vi er i gang med at filme en scene, hvor jeg skal skære nogle agurker. Ah. Den her agurk. Ja. Min agurk. Vi har også en agurk, men altså, vi regner med, at vi kun bruger en. Og så må vi måske spise Er det økologisk? Andet. Nej, det er det ikke. Det bliver det næste gang. Nej. Det bliver ikke næste gang økologisk. <laughs> Hej, vi er i gang med at lave en unboxing af den her agurk. Nu skal vi se, om jeg er god til det. Sådan der. Kan I høre den lyd, vi optager? Uh, det er så dejligt. Er den grøn? Så. Den er grøn. Er den grøn? Ja. Nej. Det er den grøn version. Nej, har du fået den i grøn? Ja. Ej, hvad? Jeg ved, hvem du er. Minus. <laughs> <laughs> Det er altid, når jeg trykker på knappen. <laughs>